Всем привет! привет! С вами Ариана Кричева и Екатерина. И сегодня мы снимаем «Кто из вас?» Тег «Кто из вас?» Ну да. А, Катя будет читать вопросы с телефона. Мы уже написали таблички. Ка... Ой. А-, Арина. Вот так. Катя. Короче, так вертеть будем. И Катя их прикрепила скотчем, что очень хорошо. Кто из вас больше гуляет? Так. Кто из вас лучше знает английский? Кто из вас больше пьет жидкость? Кто из вас чаще всего сидит на диете? Кто из вас больше спит? Кто из вас? Серьезно? Е, мой! Никто. Никто. Соли... Кроссовки, лобан, вот в этом вообще. Кросс. Кто из вас больше говорит по телефону? Кто из вас раньше встает? Ну. Кто из вас раньше полетел на, самоле... на самолете? На самолете. Это была я. Мне было два года, мы улетели с мамой в Германию из вас чаще болеют? Чаще носит юбки. Не я. Не я. Ну, бывает так изредка у нее. Но... Кто из вас смелее? Однозначно я. Больше читает. У меня дом полностью из книг. Кто из вас больше любит плавать и купаться? Как-то вот так или вот так. Кто из вас ест больше рыбы? Практически никто из вас барабанный дроп веселее. Катя у нас играет э, роль местного клоуна. клоуна. На следующий тег я попрошу написать вас мне в комментарии вопросы, а я на них буду отвечать. Это будет так вопрос-ответ. Мы... Мне тоже интересно. Кто из вас больше времени проводит в душе? Ну, обожаю душ. Кто лучше поет? Кто из нас сильнее физики? Никто! В принципе, я немного шарю там. Гений мастер по физике. Она мне домашку будет по физике, значит, решать. No, God! No, God, please, no! No! кто из нас больше тратит денег? Вас больше здоровится в своем... Зд... Заботиться о своем здоровье. Да. <laughs> Ну, я раз часто я болею, поэтому я. Ну, в принципе, я тоже. Ну, в принципе, каждый человек заботится о своем ну, здоровье, да? Я больше... Кто из вас больше любит зиму? Не я. Не. Я люблю зиму из-за снежков из-за того, то, что когда ты устал сильно, можно... Кто из нас чаще опаздывает куда-либо? Ой. Я случайно. Ты себя... Кто из вас чаще ездит за город? Ну, то есть из своего города в другие города. Катя на соревнования ездит. Какой классный английский рэп. Кто из вас больше интересуется спортом? Кто из вас лучший почерк? кто из вас раньше заработал первые деньги? Когда? Я продавала наклеечки. Когда? В первом классе. Кто из вас чаще заморачивается по пустякам? Да. Кто из вас чаще ходит в кино? Блин. Во. Кто из вас быстрее бегает? Больше наивней. Напишите! напишите в комментариях. Кто из... Но они ж меня не знают практически. Я вас все равно люблю. Но ну, последний вопрос. Кто из вас чаще жалеет о сделанном? Напишите в комментарии, если хотите с новое видео. Хэштег видео с Катей. А если... Сними видео с Катей. А если вы не хотите, то снимай одна ну, года. С вами была Ариана Крыльчева и Екатерина. Всем пока-пока.